Salam sejahtera semua. Antara satu fungsi yang ada dalam G Suite for Education yang uh, berdaftar mengikut domain uh, contohnya oleh uh, KPM, akaun-akaun Google Classroom telah didatangkan dengan satu fungsi yang dinamakan sebagai originality report. Dia seolah-olah scanner untuk mengesan sama ada hasil kerja pelajar kita telah dicedok ataupun diambil daripada sumber-sumber di internet tanpa uh, senarai rujukan ataupun citation yang betul lah. Okay. So, uh, pertama sekali kita ke Google Classroom kita. Kita tetapkan dahulu uh, assignment kita. Uh, tajuk dia, arahan dia. Kalau ada tambahan info, rubrik semua tu sila letakkan dulu. Sini saya bagi rumahkah pahamnya. Tapi di bahagian bucu ni nampak tak ada originality report. Pastikan anda tetapkan tikkan uh, originality report tersebut nampak tak bila kita tekan tu dia akan kata treat assignment with uh, originality report left sebab satu kelas dalam Google Classroom, anda dibenarkan untuk tetapkan tiga tugasan sahaja yang menggunakan fungsi ini. Saya pun tak tahu kenapa mungkin uh, sistem ataupun data yang diperlukan untuk mengesan itu terlalu uh, berat tu yang dijadili dihadkan kepada tiga sahaja. Tak apa, kita gunakan untuk mana-mana tugasan yang penting. So yang ni saya tetapkan sebab ni adalah hasil kerja esay ataupun penulisan kebarangkalian untuk pelajar ambil daripada internet uh, bulat-bulat tu ada. So kita gunakan balas selesai test assign Baiklah kita ke uh, paparan pelajar pula kalau kita nampak di sini dia ada original report available maksud di sini pelajar akan tahu yang apa-apa yang dia upload ataupun hasilkan di sini atau hantar di sini akan disemak dari segi plagiat eh, uh, dia lah tahap kesamaan dia dengan eh, sumber-sumber uh, lain so kita add contohlah saya pergi ke Google Doc saya tambah melalui Google Doc Okay, eh, misal katalah ni essay saya yang saya ambil daripada internet ni. Saya nak test. Okay, kita tekan turn in. So dia akan tanya one attachment will be submitted kalau untuk papan pelajar dia boleh tekan cancel dulu jangan hantar dulu nampak tak ada original report kat sini so pelajar sendiri pun dia boleh gunakan ini untuk menyemak terlebih dahulu sebelum dihantar so kita boleh bagi tahu dengan pelajar bahawa semak dulu original report ni sebelum kita hantar untuk mengelak daripada dipotong markah ataupun dikenakan tindakan sekiranya kita menipu lah dari segi original report ni so run sama juga dia akan warn tiga kali saja dan dia akan tunjuk peratusan di sini kalau makin panjang uh, karangan tersebut makin lamalah so bila dia klik kat original report di kat bawah ni yang di jana ni dia akan nampak bahagian mana yang telah di flag nampak okay? so kalau dia nak tekan belakang nak tengok peratus pun boleh okay? so dia kita tahu mana dia dapat benda tu so kalau boleh dia kena tukarlah eh, ataupun belajar untuk menulis secara uh, betul okay? ni paparan paparan pelajar. So misal kata dia tak dia tak buat ni, dia submit juga, dia hand in juga. Misalkan dia tetap hantar, dia tanpa buat original report tu, dia tetap hantar. Bila kita pergi ke paparan cikgu pula, kita pergi balik kepada assignment yang kita ataupun tugasan yang kita tetapkan tu, contoh yang ni. So, saya klik balik yang kamar ni, contoh. Okay, cikgu pun akan nampak ni bahagian sini dah deflect bila saya tekan originality report tu akan keluar so kita boleh tengok peratusan semua tu okay? so fungsi ni agak bagus untuk kita melakukan semakan uh, originality secara mudah walaupun tidaklah 100% tepat tapi sekurang-kurangnya ia dapat mengawal kebarangkalian pelajar untuk mengambil semua bahan bulat-bulat bilik tanpa sebarang uh, usaha untuk menulis secara original ataupun secara betul Okay, diharap video ini dapat membantu anda menggunakan fungsi original report dalam Google Classroom. Terima kasih. Hmm.